төрага нурланбек шакиев депутаттарга кмш пааны жана жкк пааны сыйлыктарын тапшырды кыргызстанда акыркы жумада ковид он тогуздун жети жаңы учуру катталды бишкекте индия менен кыргызстандын бизнес өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүүдө түркияда кыргызстандын жарандарына жардам көрсөтүү үчүн ыкчам штаб түзүлдү ош шаарында муктаж болгон жүз үй бүлөгө жардам баштыктары тапшырылды жогорку кеңештин төрагасы нурланбек шакиев бүгін 6 февралда айрым депутаттарға көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын жана жогорку кеңештин сыйлыктарын тапшырды иш чаранын соңунда төрага нурланбек шакиев эл аралык байланышты чыңдоодо жана парламентаризмди өнүктүрүүдө сыйлык ээлеринин салымы чоң экендигин белгилеп мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалады кыргызстанда отузунчу январдан бешинчи февралга чейинки аралыкта коронавирустун жети жаңы учуру катталды маалыматка ылайык анын ичинен беш адам ооруканага жаткырылды маалыматка ылайык өлкө аймагындагы баардык областтар жашыл зонада жайгашкан эскерте кетсек эки миң жыйырма экинчи жылы жана эки миң жыйырма үчүнчү жылдын отуз беш күнүндө коронавирустун жалпы жыйырма бир миң сегиз жүз элүү бир учуру катталган бишкекте индия менен кыргызстандын бизнес өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүүдө аталган иш чарага билим берүү саламаттык сактоо мейманкана жана ресторан бизнеси архитектура жана курулуш маалыматтык технологиялар логистика жана эл аралык транспорт маркетинг жана консалтинг анимация жана мультимедиа жана башка тармактардын ишкерлери катышууда катышуучулар саны эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн эки жүз элүүдөн ашуун өкүлүн түздү жолугушуунун бизнес программасына бизнес кызматташтыктын келечеги экспортту илгерилетүү аймактык интеграция жана экономиканы өнүктүрүү сияқты мәселелердің кеңири чөйрөсү камтылган түркияда кыргызстандыктарга консультативдик укуктук жардам көрсөтүү үчүн ыкчам штаб түзүлдү эскерте кетсек бүгүн алтынчы февралда таңга жуук түркия жана сириянын аймагында учогунда жети сегиз баллга жеткен катуу жер титирөө катталган кыргызстандын тимнин алдын ала маалыматы боюнча жабыркагандардын арасында кыргызстандык жарандар жок кыргызстандын түркиядагы элчилиги анталия жана стамбул шаарларындагы башкы консулдуктар менен биргеликте курмандыктар жана жабыркагандар анын ичинде кыргызстандын жарандарын тактоо боюнча түркиянын компетенттүү органдары менен иш алып барууда ош шаардык мусулмандардын казыяты себепкер кайрымдуулук фонду менен биргеликте шаардагы аз камсыз болгон жүз үй бүлөгө жардам баштыкчаларын тапшырды кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашкандай башка азык түлүк жана кийим кечелер салынган